आपका क्वेश्चन था कि आ, मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया पांच हजार रुपए से और डेट क्या है एक पांच दो हजार पंद्रह ठीक है आपने कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया लेकिन अब चूंकि राम का नाम आ गया है तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई अरे बाप अब तो राम का नाम आ गया इसमें तो मतलब जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसका नाम भी है तो इसके लिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है टैली प्राइम ने काम को इतना आसान बना दिया है कि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी आपने एक लेजर ऑलरेडी बना दिया है कैपिटल अकाउंट का कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हुई है और पता नहीं वहां राम का नाम है कि नहीं है शायद नहीं डाला तो कहाँ डालेंगे वो दिखा देता हूं तो यहाँ पे देखिए लाइक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया आपने एक्सेप्ट कराया है किस डेट पे हुआ है एक जुलाई दो हजार उन्नीस तो अभी हम लोग डेट आपने चेंज किया एक जुलाई दो हजार एक जुलाई दो हजार उन्नीस कीजिए दो हजार उन्नीस था ठीक है करिए ये एंट्री थी ना सर एक पांच अच्छा ठीक है एक जुलाई 2019 करिए ठीक है एंटर कीजिए ये क्या प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंशियल ईयर चेक कीजिए आप फाइनेंशियल ईयर पे जैसे आएंगे तो यहाँ पंद्रह सोलह रखा है आप एक जुलाई की एंट्री पास कर रहे हैं यानी कि आपने एंट्री पास ही नहीं किया है एंट्री नहीं पास हुआ है तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि 15 में ही एंट्री पास कर डालिए ठीक है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ नीचे यही है कि Mister Ram started business with cash rupees 5000 ठीक है तो उसी डेट पर एक पांच 2015 डेट चेंज कर लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर समझ में आ रहा है देख लीजिए अगर ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर आपको दिख जाएगा यही आपकी फाइनेंशियल ईयर है नजर आ रहा है ना तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर एक पांच पंद्रह को ही हमको वो एंट्री पास कर देनी है ठीक है Ram Mister Ram business start कर रहे हैं तो बाउचर में चले जाइए जाइए कौन से बाउचर में एंट्री पास होगी रिसीट बाउचर बिल्कुल तो रिसिप्ट बाउचर में हमको एंट्री पास करनी है आ गए रिसिप्ट बाउचर में अब यहाँ क्रेडिट आ रहा है बहुत आसान है बता ही रखा है मैंने अब यहाँ पर आ रहा है इकतीस मार्च 2016 ये चेंज करना पड़ेगा तो F2 कर दीजिए इसको एक पांच एक पांच दो हजार पंद्रह कर दीजिए खाली पंद्रह लिख देंगे तो भी हो जाएगा एंटर प्रेस कर दीजिए आप देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है देखिए ये मैं कई बार बता चुका हूँ और आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था जब कंपनियां बनाए थे तो कंपनियां बनाते समय क्या रखे थे फाइनेंशियल ईयर मैं अभी दिखा देता हूँ देखिए इसी को चेंज करने की जरूरत है देखिए अब यहाँ पर सब कुछ तो आपने सही कर दिया है लेकिन तो अभी भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप सीधा चले जाइए कंपनी को अल्टर कर लीजिए तो F3 प्रेस करता हूं कंपनी को अल्टर करता हूं दिखा देता हूं आपने डेट क्या रखा है ठीक है क्या नाम था एक अग्रवाल नाम था तो ये देखिए ये कंपनी का नाम है और कंपनी में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है एक अप्रैल 2019 से और आप डेट चेंज कर दिया फाइनेंशियल ईयर सब कुछ चेंज कर दिया फिर भी दिक्कत आ रही थी इसीलिए दिक्कत आ रही थी कि ये जो डेट आपने रखा है फाइनेंशियल ईयर रखा है कंपनी बनाते समय रख दिया है एक अप्रैल 2019 और हम बार बार उसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप आपने कंपनी बनाते समय ये डेट रख दिया है तो आपको कंपनी में जाकर के ये डेट चेंज करनी पड़ेगी तब ये चेंज होगा तो यहां पर आप कर दीजिए क्या एक चार पंद्रह कर दीजिए क्योंकि पंद्रह में काम शुरू हो रहा है तो ये पंद्रह हो जाएगा और यहां पर देखिए काम कब से शुरू हो रहा है ये कह रहा है ना कि अगर आप चेंज करेंगे तो आपका पुराना डाटा प्रभावित हो सकता है हो सकता है कि लॉस हो जाए डाटा जरूरी नहीं कि लॉस ही हो जाएगा लेकिन लॉस हो सकता है तो आप इसका बैकअप रख सकते हैं फिलहाल बैकअप रखना बाद में बताऊंगा एंटर प्रेस कर देता हूं अब ये हो गया अब मान लीजिए काम अगर आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा हो तो 1 अप्रैल डाल सकते हैं लेकिन हमारा काम कब से शुरू हो रहा है एक पांच यानी एक मई से शुरू हो रहा है एक पांच दो हजार पंद्रह तो एक पांच पंद्रह कर देता हूं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं अब देखिए ये हो गया ना यहां से गलती हो रही थी और इसलिए आप परेशान नए लोग होते हैं जो नहीं जानते इसके बारे में भाई कोई भी नहीं जानेगा तो परेशान हो जाएगा तो यहां पर आकर के अब इसको आप एंट्री पास करेंगे तो ये आसानी के साथ एंट्री पास कर पाएंगे तो यहां से सीधा रिसिप्ट वाउचर में आ जाइए और जो एंट्री पास कर रहे थे वो पास कर लीजिए कौन से डेट पे पास करनी थी एंट्री हाँ तो अब आप F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए हाँ हाँ कर सकते हैं एंटर कीजिए आ गया ना आप कैपिटल अकाउंट कर दीजिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं पांच हजार कर दीजिए एंटर करिए एंटर करिए कैश में कर रहे हैं एंटर कर दीजिए हो गया ये एंट्री पास हो गई ठीक है लेकिन अब प्रॉब्लम यहां खड़ी हो रही है कि नाम दिया हुआ है मिस्टर राम ने स्टार्ट किया था तो फिर उस लेजर को एडिट कर देते हैं कैसे एडिट करेंगे यहां पर आ जाइए और ये दिया है अल्टर अल्टर में जाइएगा तो कुछ भी एडिट कर पाएंगे चाहे लेजर हो चाहे स्टॉक आइटम का खाता हो चाहे लेजर हो तो यहां पर आ जाइए और यहां पर हमको लेजर को एडिट करना तो लेजर में आ गए और कैपिटल अकाउंट को एडिट करना तो कैपिटल अकाउंट में आ जाइए यही ना है यहां पर आप नेम दे दीजिए ये जो दिख रहा है ना यहां पर कैपिटल अकाउंट के बजाय दे दीजिए राम मिस्टर राम थे ना तो राम जी दे दीजिए यहां पर इनका एड्रेस डाल दीजिए जहां के भी हो तो ये एड्रेस डाल दीजिए अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए कंट्रोल ए प्रेस करके हो गया समझ में आ गई यही एंट्री आपको पास करनी थी जो आपने पास कर दिया है अब जब इसका रिसिप्ट देखेंगे कैसा इसका प्रिंट निकलेगा ठीक है तो दो बार डी प्रेस कर दीजिए ध्यान रहे कि डेट वही होनी चाहिए जो आपने सेलेक्ट किया था उस समय यानी कि जब आप एंट्री पास कर रहे थे तो कौन सी डेट थी ये डेट थी ना यहां पे देख सकते हैं ठीक है अभी आपका करंट डेट ये हो गया है तो अगर करंट डेट से कोई मतलब नहीं ये एंट्री हमारी इस डेट पे हुई है ठीक है अब ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए ऑल्ट दो हाथ दोनों हाथ चलाइए ऑल्ट प्रेस कीजिए एक हाथ से दूसरे हाथ से पी एंटर प्रेस कीजिए एक बार आई प्रेस कर दीजिए प्रीव्यू के लिए खाली कीबोर्ड से आई अब देखिए ये प्रीव्यू दिखाएगा ये आपने जो एंट्री पास की थी वो ये एंट्री है देख सकते हैं आप आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है अपने ही कंपनी में ठीक है पांच हजार रुपए बात समझ में आ गई जब नाम देगा तो कैसे किया जाएगा